السلام عليكم اخوان اخوات نتمنى تكونوا بخير وعلى قدر الحال مرحبا بكم ان شاء الله اليوم فيديو جديد وحصه جديده اليوم ان شاء الله غادي نحضموا الحركات اللي غادي نستهدفوا فيهم جميع الجسم ديالنا يلا نخليكم مع الفيديو وحصه ممتعه wanna dance with